What's up fans, balik lagi bareng gue Padilla Tadi hari ini gue menyempatkan diri untuk datang ke latihannya Eh, LA Streetball Challenge the World untuk top 14. Tadi gue sebenarnya pengen melihat mereka disiksa karena lagi ada pelatih fisik datang dari Filipina yaitu coach John Aquino. Tapi sayangnya hari ini light day untuk mereka karena mereka tadi malam ada sparring tapi tetap tadi gue membuat konten uh, menanyakan beberapa pengalamannya pemain di top 14 ini saat mengikuti latihan dengan coach John Aquino dan juga bergabung di LA Streetball Challenge the World ini. Nanti mungkin uh, dua minggu lagi atau 10 hari lagi gue mungkin akan mampir lagi ke sana pengen lihat mereka latihan fisiknya seperti apa. Jadi hari ini ini konten LA Street boleh untuk pengalaman mereka dulu nanti kita baru lihat lagi latihan fisik mereka seperti apa tapi selain itu juga kalian bisa melihat ada beberapa latihan yang dilakukan oleh Coach John Aquino dan juga Coach Antonius Joko yang mungkin kalian bisa lakukan juga di rumah atau uh, kalau lagi latihan sendiri. Jadi ada pelajaran yang juga di video kali ini. Kalau gitu guys langsung kita videonya jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for guys for watching. Enjoy this video. Peace. legs for laterals. So I usually use this for uh, lateral drills or like uh, more on defense. Teddy, jadi Halo. berapa hari nih dilatih sama John Aquino? Ya? Baru empat harian. Dan gimana materinya apa aja sih? materinya bisa penguatan otot, penguatan uh, kaki, kebanyakan yang penguatan otot dan kaki aja sih. Untungnya gue datang pas lagi nggak disiksa ya. Kebetulan lagi. banget makanya, makanya gue beruntung banget nih ya sekarang dilatih sama pelatih fisik dari Filipina yang notabene pelatih yang suka ngelatih PBA PBA di Filipina gitu. Siap. Jadi udah dapat manfaat apa aja nih? Wah, pengalaman bagus sih. Banyak banget sih, terutama untuk fisik sama kekuatan aja. Siap, jadi thank you. Oke, okay, sip. Сейчас весь. coach, today you work on you work with the big man. What do you work on with the big man? Uh, we work on their uh, jump hooks. Mm -hmm. um, their footwork on the inside the paint. So basically, uh, post, uh, drop step, jump hook right, jump hook left. And also, you're gonna be here for two weeks. For two weeks, yes. Yes. What do you want to accomplish with this group? Uh, I want to make them stronger. To, uh, make their uh, upper body and lower body more stronger, more explosive, uh, more quick on the court. So, and I'm also working on their skills, so I want to improve on their shooting and again, the, the post moves that I did a while ago. Can you also give us your background a little bit? Oh, um, well, I, have been doing this for 14 years. Uh, I've been around the PBA uh, been with a lot of teams. Uh, I, I, own my own gym. I have my own gym. Uh, I own and manage and uh, train uh, at the same time. Uh, it's called uh, House of Pain. So how did you get into training before with, and even with basketball players like James Yao? just through referrals. he saw me working with some PBA players, so I guess he I started uh, liking my program. Did you play basketball? Yes, I did. Did you play college level? College, yeah, college level. In Philippines? In the Philippines. For which school? Uh, Campo Memorial College. Okay. Right. Thank you, coach. Thank you. Gimana gimana rasanya dilatih sama coach John Aquino? Oke, okay, uh, eh, jujur ya kurang lebih bentrok aja sih sebenarnya capek banget dihajar banget paha kita lah pokoknya fisik emang bener-bener fisik lah cause of pain <laughs> udah ngerasain apa aja nih selama tiga hari ya sekarang ya, ya sama coach hari. Jonatino uh, nah, eh, kebanyakan emang coach eh, lebih utamain kita kekuatan di kaki sih uh, terus dia bilang harus konsisten apapun itu defend banget dia orangnya defend banget Billy belajar apa aja nih selama sudah bergabung di LA Streetball? Uh, untuk sampai saat ini banyak banget sih masukan dari uh, jajaran pelatih yang masih dari dribble, cara bermain yang benar, benar fisik banget digembleng gue ngerasain fisik banget sih digembleng <laughs> Billy nih kalau bagi belum tahu Billy asalnya dari mana dan oh, iya. biasa main basket di mana nih uh, kalau saya dari Balikpapan asalnya sama kayak Jevon, Abraham Wenas, Ardianus gitu. Sekarang kalau main basket di level apa sekarang? Uh, sekarang sih dulu sebenarnya kerja malah. Oh kerja? Ya jadi ikut Pelestrin Ball cuti dulu. Cuti boleh nih sama bos ya? iya bosnya suka basket jadi boleh. Oke okay, siap. Thank you Bill. Good okay. luck ya. Sip mantap. Yoga. Ya iya, kak. Perasaannya nih ada di top 14 LA Streetball gimana nih? Uh, perasaannya senang sih kak, tapi gimana kak nggak nyangka sih awalnya Yoga tuh kayak mau off di basket kan karena mau fokus kuliah sama kalau bisa selesai kuliah tuh langsung kerjaan kak. ya udah coba-coba ikut di sini, alhamdulillah terima kak. Nah ini uh, bisa kan udah ikut LA Streetball udah lumayan nah. lama nih ya? Udah berapa bulan sekarang? Ini udah mau masuk sebulan lebih lah kak. Udah mau sebulan lebih ya? Uh, ini dapat pelajaran apa aja nih selama di sini? Eh, banyak kak, dari fisik kan, ball handling, terus yang paling senangnya sih kalau kemarin kan pas sebelum datang sini kan badan aku kan gede banget kak gendut sekarang alhamdulillah lah berkurang gitu kak semenjak ada pelatih dari Amerika kan coach Pedro sama coach coach John ya ada sih nggak siap sih kak kayak ini banyak pegal-pegal lah tapi dilatih sama ada coach Pat The Rock, karena ada ah. coach John Aquino. Wah, ah. gimana nih? Dapat pengalaman apa? Banyak Kak, ada pengalaman nih Kak. Iya. Belum pernah sih uh, yoga pas latihan di kampus, latihan di klub yoga dulu atau di ko, di kan klub yoga di Kogar. Ya, belum dapat lah seperti ini, Kak. Lu lebih capek mana? Pat The Rock apa lebih capek sama coach John Aquino nih? Kalau misalnya coach coach John kan belum belum ah. belum belum kelihatan Kak, tapi kan masih pegal-pegal tapi kalau misal Pedro mah sadis saya, kak, sadis ya. nggak ya, Pedro sadis kak ya kayak awal pertama ya kan eh. kan kalau misal pertama kalau luar negeri kan lebih enak kayak itu ngobrol dulu kan kak kayak kalau dibarengan lagu kan ada intro intronya dulu Asik. jadi langsung ke refe aja kak <laughs> langsung ke ya? langsung refe ya, kak mati langsung kak saya muntah-muntah kak muntah berapa kali? dua kali <laughs> oke okay, yoga thank you okay, ya kak, thank good luck ya siap siap kalah suruh ngapain nih coach? Apa? Yang kalah suruh ngapain yang kalah? Lari. Lari. Back to back. Half court sama full court. Half court. Full court ya. Go. Awas bola. Half court. Half Go. Anak muda lari paling kenceng nih anak muda. Anak muda lari biasa nyolong biasa nyolong jemuran di mana biar gak dihukum lagi